Artit, ამიტომ მოკლედ სუბთავდებით სამი სამჯერ, რატო შემოვიღე ეს? ანუ მენტალურობას ვასუბთავებთ წარსულში, აწმყოში, წარსულში და მომავალში, ემოციურობასაც აწმყოში, წარსულში და მომავალში და ფიზიკურობასაც აწმყოში, წარსულში და მომავალში. რას მოიაზრებს ემოციური დასუბთავება მაგალითად წარსულში? რაღაც წენები გვაქვს დაგროვილი წენები, გვაქვს უპატიებობა თავის მიუღლებელ საკუთარი თავიდან საკუთარი თავიდან დაწყებული საპატიებელი გვაქვს მშობლებისთვის, საპატიებელი გვაქვს ბავშვობაში მეგობრებისთვის, დიდობაში უკვე ყველასთვის. ნახეთ, ეს დაგროვილია პატარა მაგნიტი იყო, რომელმაც გარშემო შემოიკრიბა საწყენი სიტუაციები და აგროვა კიდევ და იქცა უზარმაზარლოდაც. სწორედ ეს ლოდი ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გასუფთავდეს ემოციური გასუფთავება, ეს ნიშნავს წარსულში. თუ არ გასუფთავდებით, ეს მიგვაქვს მომა მომავალში ანუ მომავალში ნარას ნიშნავს ჩვენ ჩვენი გამოცდილება მოცემულ სიტუაციას ვაპროგნოზირებს და პროექციას აკეთებს მომავალში შესაბამისი გამოცდილებიდან ანუ ცუდ სცენარებს ქმნის იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ ჩემ თავს მე არ ვენიჯნები ჩემს ემოციას ჩემ აზრებს არ ვემიჯნები მე დრამებში ვარ ჩართული ეს არის ეგოს თამაშები და მე ამ ამაზე მოგვიანებით ვიტყვი, ეგოს თამაშებში ვარ ჩართული. აქედან გამომდინარე მე ვერ ვმიჯნა, ვერ საზღურავ რომელი რომელია და ემოცია გადამაქვს მომავალში. ანუ დაგროვილი ემოცია არ არის დახურული, დასუფთავებული, გადატრანსფორმირებული და ეს ემოცია მომყვება დღიდან დღემდე, წლიდან წლამდე და შეიძლება ადამიანის ცხოვრებამ ისე გაიაროს, ისე გავიდეს ამ წუთის სოფლიდან, რომ საერთოდ ვერც კი გააცნობიეროს, რომ მას დაგროვილი დესტრუქციული ენერგია ჰქონდა. ამიტომ სამივე მათგანზე, მენტალურზე, ემოციურზე და ფიზიკურზე მუშაობდა აწმყო წარსულში და მომავალში. მომავალში ფიზიკური მუშაობა ის ნიშნავს, რომ დაგროვილი თუ გვაქვს რაღაცა ნივთები, რომელსაც მინიმუმ 1 წელი არ ხმარობ, ეს ყველაფერი არის გასაცემი, გასაჩუქებელი, რა ვიცი, ან უბრალოდ გადასახტრელი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ როცა შენ ბევრი გაქვს და თავისუფლები ამისგან, ეს ეს იწევს იწევს ენერგიულ ესე თრომს და ამაზეც ალბათ მოგვიანებით ვილაპარაკებ. ეხლა მინდა ცოტა ენერგიებზე, ენერგიებზე გავჩერდე, იმიტომ რომ სამყარო ეს ამაზეა აგებული ჩვენი პირველი მოდული. ჩვენ ვერაფერს ვერ გავუგებ სამყაროში, თუ ჩვენ ფიზიკურ მოცემულობით დავიწყებთ აზროვნებას, მხოლოდ ფიზიკის მიღმა როგორ წარმოიშובה ეს ფიზიკა, ამას თუ არ ჩაუღრმავდით, ვერაფერს ვერ მიხვდებით სამყაროში. მოკლედ სამყაროში ყველაფერი ენერგია, ენერგიებს აქვს თავისი რეზონანსული სიხშირე. აი მაგალითად, ჩვენ ვერ ვხედავთ ტელევიზორ, ჩვენ ვხედავთ ეკრანზე გამოსახულებას, მაგრამ სიხშირეებით მოდის ის ჩვენამდე, მაგრამ ამ სიხშირეებს ვერ ვხედავთ, ჩვენ ვერ ვხედავთ ჰაერს, მაგრამ ის რო ჩვენ სუნთქავთ ეს უკვე იმის მიმანიშნებელია რომ ის არსებობს ანუ თუ ვერ ხედავთ რაღაცას სრულებითაც არნიშნავს რომ ის არ არსებობს სამყაროში ყველაფერი სკამი სამოსი თავად მე ყველაფერი არის ენერგია ენერგიის რეზონანსი სხვადასხვა სიხშირეებზეა და ამაზე შევჩერდები ხილული უხილავი ადამიანი ჩვენი ემოციები ჩვენი ქმედებები ჩვენი აზრები ყველაფერი ყველაფერი ყველაფერი ჩვენ ვართ ერთი დიდი ენერგეტიკული გორგალი თაიგული ადამიანი არ არის ფიზიკური მოცემულობა დაახლოებით ფიზიკამდე რომ ანუ ხილული რომ გახდეს მასში 7 სხეული მან არანაკლებ ფიზიკისა მნიშვნელოვანი უნდა ერთ წერტილში გადაიკვეთოს. ანუ ვინც ახლა გარკვეული ასტროფიზიკაში ან ასტროფსიქოლოგიაში და ასე შემდეგ, ან თუნდაც ეზოთერიკაში ან ბუდიზმში ან სადღაც ეს ცოდნები არის სიღრმისეულად და იქ ისწავლება, მე უბრალოდ ეს საბაზისო ცოდნა რო არ ჩავდოს დის ფაქტორში, შემდეგ დავალებებზე რო გადავალ ჩვენ რეალურად ბოლომდე ვერ გავიაზრებთ, ვერ შევიმეცნებთ. ამიტომ ერთი ფიზიკა, ანუ ფიზიკა სანამ დადგება ადამიანის მანამდე 7 სხვადასხვა სხეული, სხვადასხვა სხეული ერთ წერტილში იკრიბება და ეს ერთ ენერგეტიკებია, ეს ენერგიელი სიხშირებია იკრიბება და ვიღებთ უკვე გამოსახულებას ადამიანის სახით. ადამიანის სახით გამოსახულებას ადამიანს აქვს ხუთი გრძნობის აღქმის ორგანო. ძალიან შეზღუდულები ვარ, ჩვენ მეტი არ აგვაქვს, ეს არის ხედავ მესმის გრძნობ ყნოსავ და კიდევ ერთი გრძნობ შე ხო ხუთი გრძნობი შევი გრძნობ შევი გრძნობ ეს გრძნობ ხო ეს და მეტი კი არ ჩვენო მეტი დიაპაზონი კონდეს ახლა დაახლოებით ამბობენ რომ დაემატა ერთი ცოდნა. ცოდნა ოღონდ ეს აი ეს სამყაროს ცოდნაზეა საუბარი, როცა შენ რაც მეტი იცი, მით მეტი ეს სენსორები უფრო მეტად ფართოვდება, შენ ცნობიერება მით მეტად ფართოვდება. და ამიტომ ჩვენი ფიზიკა შემდეგ ჩვენ ხო ვართ ენერგეტიკის გორგალი, რომელიც ასე ერთ წერტილში გადაიკვეთება. ნახეთ, ერთ წერტილში გადაიკვეთა გამოისახა. აი როგორც галограма, холограма, холограмული გამოსახულება თუ გინახიათ, ანუ ეს არის რაღაცა სხივე, აი ბათუმში რო არის, ფანტანი რო არის, ესეთი მეორე გამოსახულებები რო ცეკვავენ. აი დაახლოებით ალოგრამული ხატრობა არის, ეგ არის ესეთი ფარდასავით, ფარდასავი წყლის ფარდა, სადაც მე შუქჭრდილები ეცემა და იქ ბალეტს ეკავენ ეს ჭრდილები, იცით ალბათ ეს სანაპიროზე იყო ყოველ შემთხვევაში, ჩემ დროს იყო და ალბათ ახლაც იქნება. აი ასეთია ჩვენი ყოფიერება, აი ენერგეტიკები, აი ესე რომ მოიმართა, გამოისახა ადამიანი, მეორე ადამიანი, აი ასე მთლიანი ენერგეტიკული მოცემულობა. ნახეთ, და თითეული ადამიანი წარმოადგენს ანძას ის რასაც ის შედგება იმას მიიზიდავს გარეთან ჩვენი მენტალური მდგომარეობა ჩვენი ემოციური მდგომარეობა ყველაფერი წარმოადგენს ანძის შემადგენელ მაგნიტებს რომელიც გარეთან შესაბამის ენერგიას იზიდავენ ანუ ჩემს ჩემს სტრუქტურაში ჩემს ფიზიკურ მეცემულობაში ანუ არის ახულება გარეთ რამდენად საინტერესოა, მე ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ეს ცხოვრება, მით უმეტეს რომ ხედავ რომ სწორედ ჩემი მენტალური ენერგეტიკული სიხშირეები, ჩემი ემოციური მდგომარეობა, რასაც ზდის ფაქტორში ვიმუშავებ, ალბათ დადგება ჩემს ცხოვრებაში პერიოდი, რომელიც ალბათ 7-ივე სხეულზე შევძლებთ მუშაობას, მაგრამ ჩემი ცნობიერება ჯერჯერობით ამაზია და მეც მინდა ეს ცოდნა გადმოგცეთ, იმიტომ რომ სწორედ ამ ცოდნის გაგებით სიღრმეში იქ შეცვლიდა გათავისებით მომიტანა ამ სრული სიმშვიდე, ჰარმონია, მიმღებლობა, სიყვარული, მადლიერება და ის მაღალი ვიბრაციები, რომელზედაც მე საუბრობ და მე ახალი კარები იხსნება. ეს სამყარო იმდენად სიღრმისეულია, იმდენად ფართოა და ცოდნის უსაზღვრო პოტენციალი აქვს, რომ ყოველი ახალი საფეხურის გავლის მე ყოველ ახალი შემდეგი ახალი კარები იხსნება. გონია რომ ეხლა შეიმეცნე კიდევ ახალი კარები იხსნება. ამიტომ მე თქვენ გისურვებ, თუნდაც ის, რასაც დღეს შეიძლება ვამბობ და შეიძლება რაღაც მიუღებელია, გაუგებარია, ეს დისფაქტორში მოსულები ყოველთვის ამბობენ ერთი ლექცია, ეს ხო წინაზე მოვისმინე, მაგრამ ასე არ გამიგია. ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას მოსულები, ან შემდეგში კიდევ რომ მოისმინენ, ეს იგივეა, მაგრამ კიდევ სხვანაირად გავიკე. იმიტომ რომ ეს ისევეა, როგორც უცხო ენას სწავლობდა პირველი შენ, შენი გონება ამას ვერ იჭერს, იტყვებს, ვერ მიჯნავს, აზრებს ვერ აყალიბებს, თითქოს და ხვდება, მაგრამ ვერ წვდება. დაახლოებით ესეა დროთა განმავლობაში უკვე ფონი, ფონი მეთდება და უფრო და უფრო მეწფებულობ. მოკლედ გავიკეთე.